Il y a des ennemis, Euh, j'en euh, ouais. vois pas Il y a personne devant toi, ni Non. Ah, il y en a à gauche. Il y a une ira à gauche, euh... il y a plus. Je suis à sec Victoire des non, bien. ennemi éliminé. J'ai pas vu. <coughs> Moi j'ai pas vu. <coughs> ouais. <laughs> Je comprenais pas en fait, oh, j'avais pas compris Dernier agent fort ah, Oh, oh. Ben, droit devant toi. Mais non <laughs> quelle heure ça passe Oh, incroyable Oh non mais en fait... je tire, tire partout <laughs>